Hi everyone! Yana bir yangi English Dialogue darsligiga xush kelibsiz. Bugungi darsligimizda yana bir juda ham foydali inglizcha dialog tarjima qilamiz. Bugungi dialogimiz mavzusi a car accident, ya'ni avtohalokat haqida bo'ladi. Umid qilamanki, bu darslikdan siz ko'plab yangi o'zingiz bilmagan so'z va iboralarni o'rganib olasiz. Xo'p, agar siz kanalga qo'shilmagan bo'lsangiz, albatta qo'shilish tugmasini va yonidagi qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Shunda yangi video darsliklarni o'tkazib yubormaysiz. Xo'p, qani bo'lmasam, bugungi darslikni boshladik. Hozir dialogni tarjima qilamiz va dialog oxirida mana shu dialogga oid, ya'ni shu bugungi mavzuimizga oid bo'lgan e, bir savol sizlarga, ya'ni topshiriq qoldiraman, kommentariyada yozib qoldirishingiz uchun. Xo'p. Dialogimiz bugun 3 e, kishi e, o'rtasida suhbat bo'ladi. Hmm. ikki kishi o'rtasida uch kishi deyapman e, peter gale mana shular e, o'rtasida demak suhbat bo'ladi birinchi peter boshladi hey that car just ran a red light and hit that truck hmm, aytyapti hey that car just ran a red light and hit that truck hmm. hey deb diqqatni tortyapti ya'ni geylni geylni diqqatini tortyapti that car o'sha mashina that o'sha car mashina o'sha mashina just hozirgina deyapti ran ran ran bu run run yugurmoq bor u mana shuni o'tgan zamon shakli bo'ladi ran a red light ho'p red light bu qizil chiroq ya'ni svetofor svetoforni qizil ehm, chirog'i endi ehm, ran a red light bu qizil chiroqni kesib o'tib ketdi bo'ladi run a red light bu qizil chiroqni kesib o'tib ketish ya'ni qoidani buzish ho'p aytyapti o'sha mashina qizil chiroqni kesib o'tdi deyapti hozirgina qizil chiroqni kesib o'tdi and va hit that truck mm -hmm. hit hit degani urmoq that o'sha truck ya'ni o'sha E, truck bu katta mashina e, yuk mashinasi demak e, mana bu mashina ana ana o'sha mashina deyapti hozirgina qizil chiroqni kesib o'tdi va yuk mashinasini urdi deyapti yuk mashinasiga borib urdi endi gale gapiryapti is anyone hurt is anyone hurt mm -hmm. is anyone hurt anyone kimdir degani biror kim yoki har kim desangiz bo'ladi anyone hurt hurt degani shikastlanish yaralanish demak biror kim yaralandimi biror kim shikastlandimi deb so'rayapti is anyone hurt endi peter javob beryapti i don't know i don't know let's call 911 mm i don't know deyapti men bilmayman let's call let's call call qo'ng'iroq qilmoq 911 bu o'sha amerikadagi favqulodda holat favqulodda vaziyat qo'ng'iroq qilish anaqa favqulodda vaziyatda qo'ng'iroq qilinadigan raqam uh, nine one one ya'ni o'sha uh, emergency emergency holat emergency uh, nima bo'ladi o'zbek tilida emergency o'sha favqulodda holat bo'ladi mana shunda qo'ng'iroq qilinadigan nomer bo'ladi let's call deyapti kel telefon qilamiz deyapti nine one onega to'qqiz yuz o'n birga telefon qilamiz deyapti hello demak bu telefonda hello deb anav qilasiz allo deganga o'xshagan hello telefonda gapiryapti peter i'd like to report a car accident near the post office on charles street mm -hmm. demak aytyapti i'd like men xohlayman deyapti i'd like i would like ni qisqartirilgan shakli i'd like to report mm -hmm. report degani o'sha xabar berish Э, men э, xabar berishni xohlayman deyapti men xabar bermoqchiman yoki moqchiman deyishingiz mumkin э, a car accident car accident bu avtohalokat near the post office mhm, near yaqinida the post office post office bu o'sha pochta bo'limi yoki pochta idorasi desangiz bo'ladi demak pochta idorasi yaqinidagi e, yaqinidagi avtohalokat bo'lyapti nima qayerda on Charles Street. Charles Street, ya'ni mana shu Charles Streetda deyapti. Charles Street, Charles ko'chasi deyishingiz mumkin, Charles Street. Demak, men Charles Streetdagi pochta bo'limi yaqinida yaqinidagi avtohalokat haq avtohalokatni deyapti, xabar bermoqchiman, xabar beryapman deyapti. It looks like a man is hurt. Mhm. It looks like a man is hurt. It looks like, look like degani uh, tuyulmoq, o'xshamoq degani. It looks like uh, o'xshaydi deyapti. It looks like o'xshaydi. A man, uh, bir odam deyapti, is hurt. Shikastlandi. shikastlangan ya'ni uh, o'sha odam deyapti o'sha mashina ichidagi odamni aytyaptimi xullas o'sha bitta odamni deyapti uh, avtohalokatdagi Э, bir odam shikastlanganga o'xshaydi deyapti it looks like mana shunga e'tibor bering it looks like deb turib bu yog'iga gap qo'shishingiz mumkin shunda ga o'xshaydi bo'ladi yes it just happened mhm. ha deyapti it just happened u deyapti hozirgina sodir bo'ldi ya'ni avtohalokatni nazarda tutyapti it deganda okay thanks bye mhm. yaxshi rahmat xayr okay yaxshi thanks rahmat bye higher endi Gail gapiryapti what did they say what did they say hmm, aytyapti uh, nima did they say ular deyishdi ular nima deyishdi deb so'rayapti say demoq peter javob beryapti they're going to send an ambulance and a police car right away Mhm. they are going to send an ambulance and a police car right away. Mm -hmm. Ular deyapti, they are going to, ular moqchi deyapti, going to moqchi, send jo'natmoqchi, ular jo'natmoqchi yoki jo'natishadi deb tarjima qilsangiz ham bo'ladi. Moqchi deyish shart emas har doim, o'sha kelasi zamonda, kelasi zamon uchun ishlatiladi. Ular jo'natishar ekan yoki jo'natishadi an ambulance, mm, ambulance bu e, o'sha tez e, tibbiy tibbiy yordam tez tibbiy yordam e, an ambulance and va a police car politsiya mashinasi right away hmm? right away degani hoziroq shu zahoti degani right away hoziroq shu zahoti geyl gapiryapti endi good they're here mm -hmm. good yaxshi they're here they are here ular shu yerda ya'ni ular kelishdi degani they are here ular kelishdi bilan bir xil bo'ladi I hope the man is okay. Mm -hmm. I hope men umid qilaman deyapti yo umid qilamanki the man uh, odam ya'ni o'sha the man deganda bu yerda o'sha odam ya'ni uh, avtohalokatdagi odam avtohalokatga uchragan odam the man is okay. Hmm? O'sha odam yaxshi. Yani holati yaxshi demoqchi is okay. Xuddi are you okay deydi shunga o'xshagan are you okay? yaxshimisiz hech narsa bo'lmadimi deganday endi peter gapiryapti i know hmm, i know bilaman men bilaman you have to be so careful when you're driving mm -hmm. you have to be so careful when you are driving sen have to kerak be bo'lishing ha sen bo'lishing kerak so careful judayam so judayam degani careful ehtiyot ehtiyot bo'lish ehtiyotkor sen juda ham ehtiyotkor bo'lishing kerak when qachonki gapni ulayapti you're driving sen haydayotganingda ya'ni mashina boshqarayotganingda mashina haydayotganingda Xo'p, umid qilamanki sizlar uchun bu foydali bo'ldi endi bugungi darslikda mana shu dialogdan sizlarga bitta savol beraman e'tibor bersangiz mana bu joyda it looks like look it looks like degan mana shu juda yam foydali uh, ibora chiqdi gap strukturasi desangiz ham bo'ladi mana bunidan keyin mana shu it looks like bu yog'iga bitta gap qo'ysangiz o'sha gapirgan gapingiz ga o'xshaydi ga o'xshaydi it looks like uh, he's beautiful misol uchun u chiroylikka o'xshaydi yoki okay, she is beautiful yoki okay, it looks like he's smart mana shunga o'xshash gap tuzsangiz bo'ladi xuddi Э, mana shu oddiy misol keltirganimdek yoki mana bu misolga o'xshagandek it looks like ni ishlatib kommentariyada bitta gap yozib qoldirishga harakat qiling э, qo'lingizdan kelgancha qanchalik murakkab gap tuza olsangiz э, o'zingizga foyda bo'ladi xohlasangiz shu yerdagi so'zlardan foydalanib bitta gap tuzing muhimi mana shu it looks like ni albatta ishlating bu juda yam foyda beradi biror nimani borasida fikringizni aytganingizda ho'p men kommentariyalaringizni albatta o'qishga harakat qilaman bu shu bilan bugungi darsligimiz oxiriga yetdi agar yoqqan bo'lsa albatta like tugmasini bosishni unutmang keyingi darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling